Msanii Diamond Platnumz kutoka Usafini ambaye ni bosi na mkurugenzi mtendaji wa makampuni ya Wasafi ametoa neno bana kupitia Insta story yake kuhusiana na utajiri huu ama mafanikio na wanawake, ambapo ameandika ujumbe huu wa Kiingereza anasema, once you are rich Every girl will want money from you and not your stupid real love. Do million things to her, then get a little financial problem and a delay to provide one of the things that she is obsessed with, then you'll see her true color, ambapo Akamalizia pale anasema girls, akasema ndugu zangu, tutafuteni hela, ambapo kwa lugha rahisi ya Kiswahili maana yake asema ukiwa tajiri, kila msichana atataka pesa kutoka kwako na sio upendo wako wa kijinga. Mfanyie vitu hata milioni, halafu pata tatizo la kifedha na umcheleweshe mojawapo ya kitu ambacho anahitaji hapo ndio utajua rangi yake halisi kama una wa kweli au walifuata pesa zako akasema ndugu zangu tutafuteni hela hayo ni maneno ya diamond ambayo yeye anasema upendo wa kweli sasa hivi kama umepotea hivi watu wanaangalia yale mafanikio yako tu kama una hela basi mtu anaangalia hela yako haangalii hali yako ulionayo na ukipitia changamoto basi ule upendo haupo tena lakini pia mtu anaangalia tu umtimizie kile anachokihitaji usipotimiza hakuna upendo tena kwa hiyo anasisitiza kwamba kadi unavyofanikiwa wasichana wanakuwa wanapenda hela zako kuliko hata wewe mwenyewe hilo unalizungumziaje katika mtazamo wako shiriki nasi kwa kutoa comment hapo chini mimi ni meki mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa stein tv